तरिके त बेला सोरे तरिके छ मेरो लागि त कुटुको लागि म त बेस तैसँग बोल्नु अघि गर अनि हुन्छ Thank you. es de Campo